你想混进去，这个假动作你必须会。等一下，韩老师，你能温柔点吗？你想混进去吗？这个假动作必须得会。比 <laughs> 如正蹬，经常我们正蹬直接蹬，对方有可能直接 parry 给你拨开了，对吧？parry 拨开，或者他有可能做什么？提膝格挡啊。 哎，这个打上去，它提膝顶上去很疼的，对吧？当然你得确定你正蹬的动作得标准，直接起，这才是正蹬。哎，还有就是我们要一些假动作去增加它正蹬的速度，怎么办？所以我经常前手试探，对吧？试探，所以拉正蹬啊，这是很好用的。实战中，大家当时距离我的二力只有零点零一毫米，我慌了。他适应你的套路怎么办？这个就时候就需要你变换能力了。看，比如说啊。 看，我又打到他头了，所以我们把正蹬的假动作和前手之前的假动作混合运用，看他的情况，有可能我们是要假动作，假动作拳，有可能假动作正蹬、假动作夹假，都有可能，所以这是要看情况啊，希望你能学会啊，学不会我操完蛋了，真的混不下去打实战里面啊，收看。